Salut les conigli Comme on dit en corso, il est 3 heures de l'après-midi. Et E qui sfarenti réponse possible. Et 3 heures, so 3 ore, Et 15 heures, so 15 ore. Dito 10 heures. La réponse à dopo dopo. Regula 1. Quand l'ora est singulière, si dit « è. È un'ora e mezzo, è mezzanotte, è mezzogiorno, Regola numero 1 bis, quando l'ora è plurale si dice so. So, so due ore, so 5 e mezzo. Dunque, potremmo dire che c'è la soluzione A e la soluzione C. Regola numero 2. L'ora, i cifri, vanno, i numeri, vanno da 1 sino a 11, con mezzogiorno e mezzanotte. Non si dice mica 13 ore o 18 ore. Dunque potemi cacciare la soluzione D e ci ferma la soluzione B. So tre ore. Ie, ma après-midi. Si dice di dopo mezzogiorno o di sera. Regola numero 3. Non si dice mica di mattina, di dopo mezzogiorno o di sera quando non ce n'è mica bisogno. Domani ci vediamo un'ora. A sapere che dopo mezzogiorno posso chiedere un'ora di mattina, domemi. Regola numero 4 regola pa apremedi si due aria di disera. Sono tre ore di sera. Ma fa chi oggi, curioso, esiste a Roma di dopo pomeriggio. Sono tre ore di dopo pomeriggio. Dunque, ci uria te una risposta F, tenendo in capo che la risposta E può passare. Regola numero 5 che dipende di se voi dite di dopo pomeriggio o mica. Ebbene, e chi a sera principia a una certa ora. 5 ore pa certi, sei ore De plus, Di più poi dipende di et e tutti quanti. Règle numéro 6. Per à ora alla corta, pigliamo e à la première lettre, O. A trovarci domani a Otori pour un concerto date là. Regola numero 6 bis, si può seguitare code international et, e in piazza di scriva O s'adopra la lettre H, comme in français. Vive la France! les joueurs d'accordéon. Vivent les balles et les flonflons. A trovaci domani autori à golfo. Vi lago cu phrase da adatta in i sani fissa.